Доброго времени суток, приветствую вас на своем канале и в этом видео мы продолжим проектирование вентиля. Оставшуюся его часть это корпус. А, согласно вот этим методическим указаниям нам дали три вида с разрезами, но к сожалению здесь не все правильно, можно вот увидеть, что здесь стоит размер 62, толщина этого Э, седла 4 мм, и здесь стоит размер 42. То есть явно, что 42 плюс 4, 62 не будет. Ну, поэтому предлагаю сделать как сказать, э, визуально, чтобы было похоже, а потом уже в сборке, если что-то у нас пойдет не так, что-то не срастется, мы можем всегда подправить. Итак, предлагаю начать с э, вот этих вот можно с шестигранников двух. Либо с самого вот этого теловращения, а потом шестигранники вырезать выдавливанием. Так, давайте возьмем размер 64. А, И здесь, да, 64 а, описанные окружности вокруг шестигранника на виде справа давайте. Так, и вот здесь вот 64 будет. Так, теперь нужно выдавить на, ну давайте, так как здесь размера нету, давайте на 10. Общая длина нашего корпуса 80 миллиметров. Давайте выдавим на 10. Вот такое вот у нас получилось тело. Теперь давайте нарисуем вот эту вот часть. Здесь внутренний размер 30 мм диаметра, внешний. Внешний посмотрим. Ну, можно 43 поставить и выдавить на, соответственно, 60 миллиметров. То есть мы видим, как бы мы делаем по размерам и не очень-то, конечно, похоже пока еще на то, что нам предлагается. Да, вот здесь размер 10 миллиметров. Ну и а теперь ту же самую операцию, в принципе, можем отзеркалить. Но давайте лучше еще раз нарисуем. и выдавим на 10 миллиметров. То есть вот как, бы, как должен выглядеть корпус. Ну ладно, давайте продолжим. Предлагаю нарисовать вот это вот место под прижимную гайку. это называется. С отверстием здесь 20 миллиметров. Здесь отверстие получается 28 э, с половиной, а общее 38. Ну, как бы здесь 38, а здесь написано, что на тройку заканчивается. Как бы тоже вопрос, как это может быть, хотя здесь они вот сопряжены, мы видим в этих точках. Вот, ну ладно. На виде сверху рисуем новый эскиз. Они Надо добавить э, новую плоскость для начала. Иначе у нас наша вот эта вот часть корпуса будет начинаться вот, вот отсюда. Ну, хотя, в принципе, можно, но лучше давайте сделаем с плоскостью. Где-то можно поставить, наверное, 36. Это так. Да, и теперь вот уже на ней мы рисуем наш эскиз. И теперь вырезаем до поверхности. Вдавливаем в эту поверхность. Вот у нас получилась вот такая вот деталь. Плоскость можно скрыть, она нам не нужна. Если посмотреть, то вот так вот она выглядит. Со всеми невидимыми линиями. Ну, теперь на в виде спереди рисуем эскиз для того, чтобы сделать вот эти вот фаски по 30 градусов. и зеркально отражаем. Теперь повернутым вырезом указываем осевую линию и вот у нас уже что-то близко похоже. Да, кстати, можно было сделать сразу и с этой стороны. Так что дополняем наш эскиз. Здесь ставим тоже 30 градусов. Здесь ставим тоже 3 миллиметра. И отзеркаливаем. Вот, да. Вот теперь что-то более похоже. Здесь можно добавить фаску, э, скругление примерно 3 миллиметра. И вырезать отверстие. Теперь нам нужно вырезать отверстие вот верхней части. Здесь с первого отверстия диаметром 32 на 2 миллиметра глубины. Вырезаем. Хотя <laughs> такого, наверное, не получится. Ну да, на 2 миллиметра. Так, вырезали. Дальше здесь идет отверстие, получается диаметром 28 с половиной и высотой, точнее глубиной 41 миллиметр. Это под резьбу. Далее нам необходимо нарисовать вот эту часть толщиной 5 мм, а горизонтальной толщиной 4 на виде сверху, как раз у нас посередине, рисуем эскиз и выдавливаем его средней плоскости на 5 миллиметров. Теперь здесь мы можем нарисовать отверстие диаметром 20. И теперь на виде спереди дорисовываем оставшиеся части. Вот эти вот. и выдавливаем также на средней плоскости И последнее, что нам остается в этой части сделать, это вот эта вот часть. Своим эскиз. и отсекаем лишнее. И выдавливаем до поверхности можно попробовать. Да нет, не получается. не на, не на той плоскости нарисовали эскиз. на это вот надо было его рисовать. Примерно как-то так. Да, теперь здесь надо сделать резьбу с этой стороны, с этой длиной 16 миллиметров. Да, вот. Это как-то лучше выглядит в этом. Спасибо за внимание.